Hola, benvinguts a Contrasons, una setmana més. Jo sóc l'Ivan i el que se m'ha de la càmera és el Javi. Les propostes d'avui ens porten de Collbató a Barcelona passant per Brooklyn. Les bandes que us proposarem són Anímic, Eres i per acabar Bukake. Avui començarem a Collbató, a la falda de Montserrat, amb una banda que és un dels secrets menys ben guardats de l'escena catalana. Són una banda que començava fent un folk complex, un folk gens acomodat, i que, pel que hem vist, el tema que us proposem fa un gir electrònic i per això us el proposem, perquè és diferent dins del discurs d'aquesta banda. Ells són anímic i això és Rei Blanc. I ara ens n'anem cap a Brooklyn amb una banda que naixia de les cendres d'Apse, una banda d'art rock. Ara li han aportat uns factors electrònics que per mi la fan més interessant. Acaben de publicar un treball de remescles d'aquest treball que us comentava i les remescles les fan bandes de la seva escena, de l'escena de Brooklyn, d'aquest rotllo. Eh, el tema en qüestió es mou entre el post-punk menys trencat i l'electrònica voladora més digerible i té coses tan suggerents com això que us, que us oferim. Com us dic, ells són Eres, el tema que us proposem és funk i està remesclat per Black Marble. I avui acabarem a Barcelona amb una tropa de gamberros, una pandilla, de fet sobretot són un duet, que juguen amb ritmes hip-hop, amb i extrema, i bé, ja us dic, a part de, de gamberros són uns catxondos de collons, eh, acaben, bueno, fa uns mesos publicaven el seu debut de la mà de Bank Rover, que és qui ens regala una mostra, són una banda, un projecte de nom molt elegant, molt delicat, es diuen Macro Bukake i el tema que us oferim és Diver Party in Detroit, Michigan. Doncs fins aquí les propostes d'aquesta setmana. Esperem que alguna us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve.